Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième devlog d'Empire Live. Aujourd'hui nous vous présentons les nouveautés apportées au gameplay du jeu. Mais avant tout, sachez que vous pouvez désormais nous retrouver sur Steam et ajouter Empire Live à votre liste de souhaits. Vous êtes déjà près d'une centaine à l'avoir fait et nous vous en remercions. Dans le précédent devlog, nous vous avions montré la possibilité d'utiliser vos points de compétence afin d'améliorer votre héros ainsi que vos unités dans la taverne en allant voir Albéric le maître des talents, lors de vos parties, et vous pourrez retrouver directement les compétences utilisées via le menu gestion du jeu. Dorénavant, les camps de Stone Shade seront protégés par des unités. Il vous faudra donc combattre afin de pouvoir récupérer ces camps, qui maintenant vous rapporteront des fragments de différentes couleurs. Ces fragments vous permettront d'améliorer vos unités en allant dans la nouvelle zone de la map, la ville de Lighthall. Cette nouvelle zone est une zone neutre, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas poser de bâtiment à l'intérieur, mais vous pourrez tout de même vous battre si vous croisez un autre joueur. Dans cette ville, vous retrouverez Isengard River, qui vous permettra d'utiliser vos fragments sur vos unités. Il vous faudra bien réfléchir avant d'utiliser ces fragments, car une seule couleur pourra être utilisée par unité. Les fragments verts permettront d'améliorer la vitesse, les bleus le bouclier et les violets l'attaque. Merci d'avoir suivi ce devlog. Si vous souhaitez plus d'informations au sujet du jeu, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les liens sont dans la description. A bientôt pour une prochaine vidéo.